You will hear. Sorte vinsesya gen. You will hear. You will see. Tout What you came for. Chak moun. Bakon ki sorte vinsesya. I don't know what you came for. Kira I don't know. you koumina hana mana kada But whatsoever you came for. Pase What you look for. So wap chèche yon gen. What you look for. What you are looking for ananakutubiringia naota bila hana swamsheshiage mwasia wasiasia oh, doesla tutoyirakina hanama swamsheshea pasauskageyen What you're looking for, he has it. Messiah. Savior. Only you are holy. C'est déti la fleur. Kotoye a swap chèche au bagage. Comme la rongée. Foslet, le photo de Belle, câble allongé, frère Michel, frère Jean-Michel. Regardez, là, dit au revoir. There's someone here in the conference. Bon voyage. I'm saying, safe travels to you. là, dit au revoir. Someone here who I'm saying, bon voyage now. Well. Travel in mercy unto you, and I'll see you above. We'll meet again. We'll meet again. We'll meet again. Tukoyira kina hana manakana Bon voyage now Traveling mercies. We shall meet again. maintenant. Mais c'est chrétien. Il est forcément chrétien. C'est chrétien par là-haut. Le Seigneur, bon voyage. Le Seigneur bon voyage traveling mercies. Et là, ouais, en haut. And we shall meet again <laughs> above. What fè bon voyage, Oh, you're going to travel well. Pla nettoyer. Oh, your bladder is wet. Pla nettoyer. Your bladder is wet. Amen. Se ba enmi kap fèl non? E ba satan kap fèl, i ba kap fèl. Alléluia. E programme nan fini pou. Are you ready? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il en à venir. pour la main du loin. Bon la main. Courage, on tourner la avec courage. On tourner la caillou, on va ou après entrer dans le mois d'octobre avec un de bagaille, avec un lot provision, Même si vous avez la même pitié pour vous. Soit recevez, aïe, la carte, aïe, la comptabilité. aïe, aïe, C'est moi bon la main dans le nom de Jésus. Avec le Saint-Esprit et le pouvoir. Le si sommes à la vie, une pitié pour dans la vie. Avancez pour C'est courage, courage. courage. Si mon la jeunesse, si mon même soit nous quoi l'école, même aïe, aïe, aïe. Si mon la jeunesse là, même soit au l'école à nous. coming to the ball. Ket. Otoko yilikina hama na kana. Otoko yilikina hana bana. Otoko bilikia. Luya. que tout le l'a su? Est-ce que tout le monde l'a su? Yo la main. Is everyone here? Are you sure? Comme ça, bon Dieu, bon moi, That's how the Lord has shaken. He has made provisions for you, for you to continue to the Préparation encore ou une provision pour terminer l'année. Pour l'année 2022 à Babaï. Ma rentrer en 2023 en flamme. Réparation. done. Courage. Courage. Be cursed. May God bless you. O se abiniu. O que bagay na mão por ferrou. O que bagay na mão por ferrou. Antenne nettoyée. Oreilles nettoyées. Voile la retirée. Bouche la montée. Oh, Nez nettoyé. Louia. Pied à monter. O que bagay toya aqui na hana mariana. Apina aqui na hona mariana. Yoko mina hana na cara yolo. Ai ai ai. Ai ai ai, que é bom Dieu béni Ou mesmo que dehors là Que frère l'a accompagné Que frère l'a continué Que frère l'a continué a Ou mettre o Ou mettre aller Que frère a avec Que diffé avec Que électricité avec Que bon ai aïe aïe E ba ou fwen nou te vin fè E ba ou fwen nou te vin fè Sou provison nou te vin fè Sou bagay nou te vin fè Ou wè mè yè pou yò oh, Sou a wè sou wè mè tal avè Ou mè se pè nan an wè Ou mè tal avè Wè